ela ten un don para escribir que eu envidio moitísimo, porque me encanta leer e tamén escribía cando era moza, pero non escribía como a ti. Fixo un relato unha canción que eu recordo que cantaba. Cantaba inconsciente de que significaba. Creo que tedes moita sorte porque se os este aquí Silvia Pérez. Moita xente ten moitos prexuizos coa poesía oral, pero a realidade é que o poeta primeiro cantou. Esta é unha canción de Caetano Veloso. Onde quere descanso, son desexo. E onde só, so, onde sou só so desexo, queres non. Ata que hora temos, Laura? Ata menos 20. Onde queres perdición, sou esperanza. Cando quero verán inverno, eh? Cando o mundo pide igualdade, só hai violencia. Vale, que... <laughs> As temáticas poden ser moi variadas, pero é certo que todos os temas da humanidade xa foron tratados. Non hai nada novo que contar, o único que hai novo que contar é esa outra maneira de Música Non podo explicarche agora a que sabe a escuridade, a randearse nos límites, a loucura que peta un pouco máis atrás do peito, un cáliz que se abre e deixa tremelicando a úvula e entrecorta o paso do silencio non. Non podo explicarche que animal sou eu, cando por tras da córnea asoma ese pulo de morder, sacar das casas as casas por dentro, abrirlle as vacas.